في صور موجودة في الجنة من الرجال والنساء السوق ده لا فيه بيع ولا شراء في بس مجرد صور الصور دي من النساء ومن الرجال فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها لو اشتهى صورة ست دخل فيها اشتهى صورة رجل دخل فيها ويغير شكله يعني للشكل اللي هو عايزه عاوز اخد برضو هنا تعليق الشيخ كشك في هذا الأمر ما سابش الموضوع ده برضه في كتابه السابق ذكره يعني لو حبت المرأة أو الرجل أنه يدخل في صورة أخرى لأنه بيحس بأحاسيس المرأة هذا الرجل فلا مشكلة يستطيع لو كان من أهل الجنة تحقيق رغبته